Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu amesema uamuzi wake wa kufika polisi Dodoma kujionea na kulichukua gari lake haimaanishi kuwa hataki kesi dhidi yake iendelee. Lissu amefika kituo cha polisi kwa ajili ya kukamilisha taratibu ili aweze kulichukua gari hilo na kuongeza kuwa kitendo hicho hakihusiani na kesi dhidi yake na tukio lililomkuta. Kuhusu swali la dereva wa gari lake kwamba alikimbia wakati aliposhambuliwa Septemba 7, 2017, Lissu amesema dereva huyo hajakimbia kesi, bali alikuwa akitafuta salama yake na alipata usaidizi maalum akiwa nchini Kenya. Akijibu swali la mwandishi kuhusu safari za mara kwa mara za kwenda Ulaya, Lissu amesema hataacha kusafiri na kubainisha kuwa atakwenda tena na tena. Hii ni News and Updates na mimi ni Adele Watts.